para a gente passar mais perto do centro do corpo. última. Ah, mas como é que é mais gente, Segue! E foi! Não, a, a sequência já é né? já foi. E foi. Aí, Longe. Desceu, jogo Daqui não. Gente, aqui, ó. Cotovelo. Por quê? Pra gente passar mais perto do centro do corpo. Aqui, dá, gasta mais energia. Oi gente, vamos confessar menos e ouvir aqui, ó. A gente está corrigindo uma parte do exercício. Aqui, ó, vai, desce pelo cotovelo. Para quê? Para a gente seguir a linha da parábola para descer, para queda. Longe, mais longe ainda não, vai lá. Não, não é aqui. É aqui. Depois vai. mais por cima da mão, empurra o chão para suspender o quadril. Faz de novo. Aqui, aqui. E foi. Chega de né? Ai, sentiu diferença? Não, não, não, não, não, né? É isso, é isso.